Halo guys, kembali lagi bersama aku Sweet and Mimi And today kita bakalan reaction hadiah dari teman-temanku Dan ya maaf beberapa hari ini aku nggak ada upload video It's because I kinda sick dan ya aku lumayan punya banyak pekerjaan rumah Jadi ya maklumin aja dan aku harap kalian enjoy dengan video yang dibuatin oleh teman-temanku dan kalau misalnya kalian mau support channelnya eh, link ada di bawah so yeah let's go to the video ABDC. ABDC.